Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ramadan di channel YouTube Driver Online Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas tentang spesifikasi Suzuki Karim Wagon R AGS. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, silakan klik subscribe pada tombol di bawah. Lalu klik tanda teman cewek ya seperti kita ketahui Suzuki Karimun adalah salah satu mobil LCGC atau singkatnya adalah low cost green car Karimun Wagon R AGS telah memiliki teknologi baru yang disebut Auto Gear Shift di mana transmisi ini bisa digunakan secara manual atau metrik sesuai dengan target mobil ini adalah sama pilih mobil sitikat yang lain atau pelanggan-pelanggan yang sudah memiliki Karimun bisa mengupgrade mobilnya menjadi Karimun Wagon R AGS. Yang kedua adalah pemilik mobil bekas. Jadi Pelanggan yang ingin mengganti mobil, akun R bisa direkomendasi karena memiliki fitur dan teknologi yang baru. Ini adalah pemilik motor, akun R memiliki harga yang terjangkau. Bisa buat sampai dengan 4 orang disarankan menggunakan. Keempat adalah pengguna transportasi umum. Organ R memiliki mesin yang irit BBM hingga menekan pengeluaran untuk transportasi. Yuk memperkenalkan Karimun R ABS atau disingkat Automated Shift dalam dunia otomotif dikenal istilah Automated Manual Transmission atau AMT untuk memberikan solusi bagi kebutuhan konsumen terhadap kemudahan dan kenyamanan pengemudi dalam semua situasi lalu lintas jalan raya seperti macet, padat, dan lain-lain. Dan memudahkan pengemudi dalam memindahkan gigi, snelling, manual, tanpa harus menginjak pedal Dari menu Wagon R, AGS telah mendapatkan penghargaan yaitu DBS LCGC otomotif otomotif kuat saat ini Suzuki No Mobil Sales menunjukkan hasil pengembangan Suzuki Motor Corporate ini menerapkan teknologi transmisi outdoor shift pada LCGC Limon Wagon R. AGS dalam dunia otomotif dikenal istilah Automated Manual Transmission jadi ini mobil luar biasa sekelas city car sudah ditanamkan teknologi mesin transmisi yang bisa gunakan manual atau metik biasanya mobil-mobil lain itu digunakan pada kelas-kelas SUV seperti X-Trail, Fortuner, dan lain-lain. ya ini kita perhatikan gambarnya ya di situ transmisinya ada R, N, dan T itu adalah transmisi metrik kalau misalnya kita untuk loop kita gunakan posisikan di R kalau misalnya kita parkir di N dan jika kita ingin saudara maka kita gunakan di D di posisi D lalu kita lihat di situ ada plus dan minus M jadi kita manualkan maka kita posisikan transmisi plus apa itu auto gear shift auto gear shift adalah transmisi yang dapat dioperasikan secara manual maupun otomatis pada saat mengoperasikan transmisi manual tidak diperlukan kuping perpindahan gigi dan putaran mesin dikontrol oleh intelligence shift control aktuator sehingga menghasilkan perpindahan yang lebih halus. Keuntungannya menambah kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bahan bakar. Jadi mobil ini tanpa dilengkapi hmm. untuk berguna juga untuk merawat menghemat perawatan mobil. Di sini ada gambar kita perhatikan jika menggunakan manual mode maka, maka posisikan persneling di M ya ada plus minus keuntungannya adalah menambah kenyamanan dalam berkendara karena kita tidak perlu lagi nginjak kuping giginya menunjukkan giginya kan itu kan shift control aktuator perhatikan tekannya ya itu dari gigi 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu tidak terasa kepinan giginya tinggal di mobil yang lebih nyaman di sini ada drive mode Fungsinya adalah untuk dioperasikan layaknya mengendarai mobil otomatis konvensional maupun perpindahan di rasa halus dengan teknologi intensive Shift Control Actuator yang menghemat bahan bakar. Jadi ketika kita posisi drive mode, itu akan menambah kenyamanan berkendara dan lebih irit BBM. Ini seperti multimedia biasa. Di sinilah teknologinya Intelligent Shift merupakan teknologi komputer yang dikembangkan oleh Suzuki untuk meningkatkan kinerja transmisi AGS sehingga dihasilkan dengan gigi yang sangat halus dengan posisi putaran mesin yang seimbang. Keuntungannya adalah menghemat bahan bakar dan meningkat, meningkatkan kenyamanan kenyamanan dalam kendaraan. perhatikan bagannya ini adalah optional manual transmission dan komisional automatic transmission dan kita bandingkan dengan teknologi AGS. Kemudian cara mengoperasikan dengan dua pilihan, emisi memberikan impresi kendara. Jadi ketika ingin menyalip, menanjak, menurun tol dalam tol dengan konstan dan tinggi, berkendara dalam kota, temu macet dan sebagainya semua situasi lalu lintas jadi semua kondisi lalu lintas ada masalah dengan primun AGS kita menggunakan teknologi mesin mesin sehingga berikan sensasi kenyamanan dan kesenangan berkendara. di luar biasa teknologinya itu advanced plus intelligence control Operator fungsinya adalah membuat pengoperasian pembinaan gigi lebih cepat dan halus dibanding dengan otomatis manual Indonesia dan yang dan meningkatkan efisiensi Keuntungannya adalah nomor satu salah satu peran LCGC dari pembakar dan sikat nyaman dalam pendap. Hasil uji coba oleh Balai Termodinamika Motor dan Propulsi MPPT sama kelas uji statis. Ini kita bisa lihat, Liman Wagon R bisa menembus 21,58 km per liter bayangkan kalau menggunakan manual transmission 21,06 km per, km per liter kalau menggunakan premium dengan harga premium 6450 dengan modal 6450 bisa menempuh 21,58 kilometer ini dia perbandingannya automatic konvensional dan manual transmission konvensional kita perhatikan perpaduan dua teknologi transmisi manual dan otomatis sehingga menghasilkan harga yang lebih puas dengan investasi terbatas, mendapatkan fasilitas teknologi yang lebih lebih disingkat buy one get Kita perhatikan grafiknya. Auto gear shift menghasilkan perpindahan gigi yang cepat dan halus dengan putaran mesin yang lebih seimbang dibanding dengan konvensional AMT yang lebih terasa hentakannya sini akan berpengaruh ada kenyamanan berkendara trafiknya energinya lebih halus di sini kita perhatikan tampilan MID-nya antara versi manual dan AGS pada tipe AGS itu dilengkapi dengan petunjuk gigi Snelling kita ada petunjuknya menggunakan drive mode ada petunjuk dan juga menggunakan manual mode manual mode akan tunjukkan lah ya, nah ini ada pertanyaan kenapa Suzuki mengembangkan transmisi AGS transmisi otomatis konvensional jawabannya adalah karena AGS adalah teknologi baru dalam pengoperasian persneling yang memberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan persneling otomatis manual function konvensional. Kedua, memiliki dua pilihan operasi Snelling, yaitu bisa metrik dan bisa manual. Ketiga, lebih irit konsumsi bahan bakar dibanding magnet mesin konvensional. Keempat, memberikan solusi bagi kebutuhan konsumen terhadap kemudahan dan kenyamanan pengemudi dalam semua situasi lalu lintas jalan raya like that, dan eh, lain-lain dan selanjutnya apa saja kerugian AGS dibandingkan dengan transmisi manual otomatis fungsional pertama ini adalah mudah dioperasikan kendaraan lebih menyenangkan lebih irit bahan bakar dan value for money atau hemat uang itu akhir dan gigi yang terus. pertanyaan selanjutnya Kenapa tulisan bisa gas jika digerakkan ke depan menurunkan gigi dan ke belakang menaik gigi? Jawabannya adalah pertama, faktor akselerasi atau dan deselerasi atau penurunan kecepatan sesuai dengan hukum gravitasi. 2. Saat kecepatan mobil ditambah, sisi badan cenderung tarik ke belakang, sehingga memudahkan menggeser perteling ke belakang. 3. Saat dikurangi kecepatannya, badan cenderung ke depan, sehingga memudahkan menggeser perseling ke depan. Ini adalah disesuaikan dengan motor ketika mengendara. Dan nah, selanjutnya, kenapa perpindahan gigi AGS lebih halus dibanding transmisi manual? Tak konvensional? Karena elegan shift control actuator teknologi komputer ini akan meningkatkan kinerja AGS sehingga dihasilkan perpindahan gigi yang halus dengan posisi putra mesin yang seimbang. Kedua, teknologi ini dikembangkan secara khusus oleh engineer Suzuki di Jepang. Ini adalah varian AGS, tip AGS, lagu GX, GL. Khusus tipe GA itu tidak dilengkapi AGS. Jadi untuk spek eksterior sama dengan mobil Karimun putaran sebelumnya. Yang membedakan adalah teknologi mesinnya. Ini banyak pilihan warna. Ada splash screen, warna hijau, kemudian di red, warna ungu, black, warna hitam. White, warna putih, kemudian red, warna merah, silver, grey, warna ada 8 pilihan warna sangat variatif dan memiliki warna selera konsumen modern sesuai dengan ya. penambah citra gengsi miliknya cara pengoperasian AGS bukan mesin sisi tuas di N punya pedal rem dan start itu mesin sudah nyala. Lalu pada pintu pengemudi terdapat drive door switch, sehingga saat dibuka terdengar bunyi pompa hidrolik yang kemudian sifon Sisi R menunjukkan reverse, mundur. Saat parkir, tuas di posisi N, dan fungsikan rem tangan. Cara matikan mesin, posisikan tuas dimanapun, mau M, D, dan R, dan anak kunci pada posisi off. Saat mobil berjalan, dan persneling geser ke R, maka transmisi menunjukkan R. Ini ketika posisi mobil berjalan. Diving atau mobil merayap. Bila posisi gigi di satu M, B, R. Pengemudi tertutup, Tes dan rem dilepas. pengurusan khusus aku menggunakan kopling puas digeser ke kiri posisi M pindahkan gigi rendah gerakan tuas ke depan atau negatif memindahkan gigi tinggi gerakan tuas ke belakang atau positif untuk percepatan gigi akan berpindah yang lebih tinggi dan tuas digerakkan ke belakang untuk perlambatan ia akan berpindah otomatis ke lebih rendah bila dilakukan pengereman. Pada kecepatan tinggi, meskipun pos digerakkan ke depan, negatif akan pindah ke lebih rendah. Pengurusan otomatis posisi dia menunjukkan drive atau jalan. Jadi, Rimen Wagon R disebut juga dengan mobil super, karena singkatannya adalah full vertical Efficient, Actionable Apa spesies? itu reward dengan headroom dan legroom yang lega Temuan 5 penumpang Kursi belakang dapat dilipat Menambah kapasitas bagasi yang lebih luas kursi belakang bisa dilipat sehingga menambah bagasi dua Useful Sisi pengemudi tinggi Pandangan lebih luas dan nyaman Sisi baris kedua desain setinggi 71 cm Pintu baris kedua bisa terbuka lebar 77 derajat Dan TKB yang rendah 35,5 cm Semua dirancang untuk memudahkan keluar masuk penumpang Tiga adalah Under seat tray yang bisa dibawa, backup holder dan DRK holder untuk menyimpan botol ukuran 660 ml. 12 kompartemen multifungsi dan ergonomis. Empat adalah efficiency, Mesin menggunakan a 10 b CC dan DOHC overhead stuff dan multifunction. injection SI shift indicator penggerak roda depan Without timing change, detect a default testing Akhir adalah 5. Reasonable. Harga lebih terjangkau, jaringan pelayanan dan penjualan besar di mana-mana. Ya, 5 keunggulan utama Karimun Wagona. Pertama, mudah menyenangkan saat dikendarai. Kedua, dengan gigi yang halus. 3. Pilih bahan bakar. 4. Value for money. you want get to 5. Memiliki dua pilihan optional permisi. Bisa manual. Dan klik. Dan ini adalah secara umum pengumpulan dari Mabon